So, hier die nächste Station, das Zentrale Hörsaalgebäude, kurz ZHG abgekürzt. Ähm, in diesem Gebäude finden sich ähm, 16 Hörsäle. Im Erdgeschoss findet man 11 Hörsäle und im oberen Geschoss nochmal 5 weitere, ähm, die unterschiedlich groß sind, von größten Hörsaal direkt hinter mir mit über 900 Sitzplätzen bis kleineren Hörsälen, die vielleicht nur 50, 60 Sitzplätze haben. Insgesamt hat das Gebäude ungefähr so 4000 Sitzplätze für ja, Vorlesungen und Seminare, ähnliches, was da veranstaltet werden kann, auch Veranstaltungen. Und auch, was vor allem zu Beginn des Semesters gern gemacht wird, sind sogenannte CRG-Partys, wo dann im Foyer zwischen den Hörsälen ähm, Bühnen aufgebaut werden, wo dann Partys stattfinden mit ja, verschiedenen DJs und Künstlern und so weiter und so fort.